二零一八年陆续考了三次托福考试，我目前就读高三，呃，明年要去美国念大学。当初想说试试看，因为考了三次的托福考试都没达到理想，后来也发现雅思也相对的好准备，刚好身边的同学也都有在准备，所以我推荐考雅思。最大的差异应该是雅思相对比较简单，它的题型也都比较生活化。 呃，在准备方面的话，我都购买书籍及自学考试，所以都没有太大差别。最大的差异是在口说测验上，雅思对真人，托福对机器。雅思口试有隔间，也相对的比较发挥能力，跟真人说话也比较自在舒服。托福对机台，也容易受到外界干扰，跟戴耳机不习惯听到自己的声音。我推荐雅思口说，因为我比较适合跟真人口说。 会啊，台中 I D P 办公室地点方便，跟工作人员也都非常专业。我在准备口说时，我会去附近的搜狗跟楼下的星巴克来准备下午的口说。